የምለው ቁርስ ማን ላክሽልኝ? ጭራሽ ቁርስ አንድ ይዘሽ እንደዚህ ጎን ሁለት ሶስት ቢኖርሽ እኮ ከጨረቃ ላይ አፈር ዘግሎ የመጣ ተቀባቢ ስለ እኔ ታስቢያለሽ ማለት ነው። ምን አባክ ስለሆን አስቀያሚ ስለሆንኩ እኮ ሽኮኮ በልሽ። አሁን ወደ ስራ ሄዳ ስልክ ቻርጀር ምናምን ከደሞዝ ነው የምጎምደው። ነገሩ ምን ደሞዝ አለ ተጎማምደው ያለቀ መፍቻ ማቀበልን እንደ ሀገር ጉዳይ ሚኒስትር እያየሽ አንቺ ነኝ አና ጎሜዝ። አንቺ አትበለኝ፣ ስም አለኝ። ያ አኪ፣ ያድሮ የድሮ እንዳይሆን ቀይሪ። እኔ ምንሽ ለምን ምሳ ጋብዝሽ መቼ ገደርደር ገደርደር ያስፈልጋል። እሺ እንደ ሴቶች ውስጥ አቅማ ነው ገንሽ ከእኛ ነገር ነሽ ወይስ ከሴቶቹ ነገር ነሽ?